hore waa idin wada salaamay fadlan janaalka hadaad ku cusub tahay sabskraibe dheh gambareelkana furo sidaa fiideo walbo cusub aan soo dhigno aad uula socotid Thank you.